Let's learn a phrase. My bad. Ungkapan yang satu ini merupakan ungkapan informal yang lumayan sering digunakan. Ungkapan ini memiliki arti yang sama dengan my mistake. Yang artinya, ungkapan ini digunakan untuk mengatakan bahwa kamu mengakui kalau yang salah adalah dirimu. Chonto. Hey, you just spilled your drink on my term paper. Um, my bad. Ooh, my bad. my bad? That's all you have to say?